Y si a veces sobrepienso Mira al cielo y agradezco lo que tengo He logrado mucho en tan poco tiempo Y con tiempo he visto que esto no es un juego Ya no quiero más momentos De poner primero a los sentimientos Y llorar noches enteras por celos Descubrí que otra vez me mintieron Ahora por fin yo me atrevo Soy valiente al decir que no quiero Casualmente tú me buscas sin miedo Y sin reparo yo te digo hasta luego que cantar, que conmigo no vuelve Ya no quiero tantos cuentos sin moralejas Si la reina en realidad era una pendeja Te inventas que me gustas y no es real Ojalá que de tus sueños puedas despertar Nunca he necesitado de alguien más Lo que tengo lo he logrado con dignidad Y como te voy a entender Yo contigo nunca voy a volver Si te cuelgo si me llamas ser Si me buscas yo me tardo se va